الآيات القرآنية التي تتحدث عن أسباب هلاك الأمم لوجدنا هناك أسبابا كثيرة في مقدمة هذه الأسباب التكذيب بما جاء به الأنبياء وقد قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا إذا أحد أكبر أسباب هلاك الأمم التكذيب برسالات الأنبياء ولكن هناك قضية خطيرة جدا ذلك أنه في العالم الإسلامي لا تجد مسلما واحدا يكذب بما جاء به الأنبياء ولكن هناك ما يسمى بالتكذيب العملي لو تتبعت حياة المسلمين لا تجد في حياتهم ما يؤكد إيمانهم بالآخرة ولا ما يؤكد إيمانهم بأن الله يراقبهم وسيحاسبهم سلوكهم لا يتناسب مع ما يدعونه من إيمان هذا التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي إنك إن كذبت بلسانك هناك من يحاورك هناك من يقنعك لكنك حينما تعترف أن هناك يوما آخر وأن هناك حساب وأن هناك نار ولا نجد في عمل هذا الإنسان ما يؤكد إيمانه فهذا التكذيب الخطير الذي لا يكشف لذلك العلماء قالوا هناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة الكبائر الظاهرة الإنسان يتوب منها سريعا لأنها ظاهرة ولكن كبائر القلب كبائر باطنة كالكبر والاستعلاء ورد الحق فأنا حينما أقول التكذيب أقصد التكذيب العملي في العالم الإسلامي يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا هذه انتهت ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله أنا لا أخشى من التكذيب اللفظي قد يظهر كاتب من حين إلى آخر فيكذب هؤلاء قلة قليلة هم في مزبلة التاريخ لكن الذي يقلق المسلم الذي يتمنى أن يعم الخير على كل المسلمين الذي يقلق هذا المسلم أنك لا تجد في حياة الناس اليومية ولا في تعاملهم ولا في بيوتهم ولا في تجاراتهم ولا في سفرهم ولا في علاقاتهم ما يؤكد إيمانهم باليوم الآخر الشيء الثابت أن الإنسان يتعامل مع الواقع بقانون إدراك انفعال سلوك أنا لا أنفعل إلا إذا كان إدراكي صحيحا كما أنني لا أتحرك إلا إذا كان انفعالي صحيحا ولعل من أبسط الأمثلة أنك إذا رأيت وأنت في بستان أفعى علامة إدراكك أنها أفعى لذغتها قاتلة أنك تضطرب وعلامة اضطرابك أنك تتحرك إما إلى قتلها وإما إلى الهروب منها